My life be like, yeah, ooh. My life be like, yeah, Quest'analisi di mercato fa schifo. Porco Dio! Eh? Provi a ripeterlo. Porco Dio! Lo dica un'altra volta. Porco Dio! 5 volte più. Mona. 5 volte più. Puntana. Frisch XL senza le maiuscole, senza i punti. Frisch, non temere. Batte le porte.